ассалаумағалейкум дейді жалпы рахмет сізге дейді мен жеткізгім келгені өзім арасында ешкімге жамандық ойламаймын дейді алланың қалауымен жақсылық жасап жүрміз қолдан келгенше слишком добрый болудың маңызы бар ма дегенде ойланып қаламын айналаңдағы адамдарға жақсылық жасап үйреткендіктен бе өзің бір рет жоқ деп айтсаң бәрі бас тартатындай өзің көмек сұрасаң ешкім де көмектескісі келмейді былайша пайдаланып жүргендей ондайлар да бар күлімсіреп қоя беремін күнде алла разылығы үшін ұмытуға тырысамын жақсы адам жоқ емес бар әлде бұл өмір заңы ма өзіңіздің жеке ойыңыз дейді міне мына ә, қарындасым өте маңызды сұрақ қойып отыр өте маңызды сұрақ қойып отыр сізге үлкен рахмет сіз өте ақылды өте сәулелі текті қыз екеніңізді көріп отырмын осыдан өйткені бұл жақсылық жасап жақсылық жасап оған жақсылығына жақсылық қарымта күт бүкпей жақсылық тарқатушы адам ол шын жақсылыққа бет бұрған адам енді сіздің алдыңызда бір сын тұр сіз қазір елге жақсылық жасап жүрсіз бірақ сіз елден талап етсеңіз сізге өзіңіз істегенде ешкім жақсылық жасай қоймай жүр ә демек сіз шын жақсы болайын деп жатырсыз қазақтың ұғымындағы шын жақсы жақсылық жасаушы емес жақсылық жасағаннан кейін елге сабыр қып ары қарай жақсылығын жалғастыра алған адамды қазақ шын жақсы дейді хас жақсы дейді абайлар сондай болған кешегі төле би қазыбек әйтеке бабаларымыз сондай болған өзіне керек болып тұрып бөлісе алған адам өзінің өміріне қауіп тұрып қауіп төніп тұрып өзгені сақтай алған адамды біз жақсы көреміз мысалға бір көпірден бір кейде қыз секіріп кетеді соны барып бір сақшы құтқарып қалса не дейміз ай жақсы жігіт екен дейміз ол құрбан болып кетті ғой оның үйінде бала шағасы жетім жесір болып қалды ғой бірақ біз сонда да не дейміз жақсы адам дейміз сонда шын жақсы деп жұрт жүрегімен бағалау үшін кейде адамда құрбандық керек адам өзі бір өзін өзі сөйтіп жақсылықтың жолында құрбан қылып жатады өзіндегі керек нәрсені ә, өзіне керек болып тұрса да өзгелерге ұсына алады міне шын жақсы адамның бейнесі сырдың бойында бұқарбай батыр деген кісі өткен меңлі батыр деген кісілер өткен сол бұқарбай ту ұстаған батыр болған енді білесіз олимпиадаға біз спортшыларымызды жіберсек те ішіндегі ең лайықты деген ер азаматқа елдің көк туын ұстатамыз иә құдай біздің көк туымызды қияметке дейін желбірете берсін сол майданда соғыста сол замандағы туды ұстау деген оңай нәрсе емес сол бұқарбай ту ұстайды екен сонда бір күні бұқарбай батырдан қартайған кезінде ел жұрт сұраған екен сіз осы ел мойындаған батырсыз сіздің батырлығыңызға тәнтіміз бірақ өзіңіз сияқты батырды кездестірдіңіз бе кімді батыр деп айтасыз дегенде е мен батыр деп айтасыңдар ғой депті бірақ меңлінің батырлығының қасында менің батырлығым ештеңке емес деген екен сонда жұрт сұрапты ой меңлі батыр не істеп еді сізге деп сонда айтқан екен бір күні жау жан жақтан анталап қоршауда қалдық сол қоршауда тұрған кезімізде менің атыма оқты дейді менің атыма оқ тиді сөйтіп мен туыстап тұрған жерімнен аттан құладым дейді сонда аттан құлап ем қасымда тұрған жас жігіт меңлі батыр келді да маған атын берді дейді мә мін шап деп айтты дейді ей сен жаудың қасында қаласың ба деп мен жаңа меңліге сұраулы көзбен қарағанымда былай деп айтты дейді сен құласаң ту құлайды ту құласа ел жылайды деп айтты ал мен өлсем қатын бала шағам бір жылайды ел жыламасын батыр атқа отыр да шап деп айтты мен ойлануға уақытым болған жоқ туды құлатпайын деп меңлінің атын міндім да тіліп өтіп шаптым дейді артыма қарасам меңліні жау басып қапты дейді дұға қылдым е алла рахым қылсын деп біраз уақыттар өтті соғыс бітті майдан аяқталды меңлі жарадар бопты, бірақ аман қапты дейді кейін кездестік дейді сонда қарасаң меңлінің меңлі батырдың бұқарбайға көрсеткен батырлығы ол шынында да міне нағыз жақсының нағыз ер азаматтың қылығы еді оңай емес сонда не деп айтты ей Бұқарбай. сен өлсең ту құлайды ту құласа ел жылайды деп айтты мен өлсем қатын бала шағам бір жылайды мә менің атымды мінде шап деп айтты сонда өзінің басын бәйгеге тігіп өзімнің өмірмен қоштассам да ел басына қасірет келмесін ел жыламасын халық жыламасын қайғы қасірет менің отбасыммен ғана шектелсін деп жаңағындай ерлік көрсетті бірақ құдай оны да аман сақтап қалды сондықтан кейбір жағдайларда иә біздің бабаларымыз не істеген тамақ жасап жатқан кезде бір ожау суды артық құй Құдай қонақ кеп қалуы мүмкін дейді екен бір ожау суды артық құй Құдай қонақ кеп қалуы мүмкін яғни бір ожау суды құйсаң етіңнің сорпасы көбірек болады сонда сен үйде он адам отырсаң екі адам келіп қалса елдің бәріне жетеді деген пейілмен өмір сүрген екен әлі қонақ келем деп ешкім хабар берген жоқ бұл үйдің іші қонақ күтіп отырған жоқ бірақ бір құдайы қонақ келіп қала ма тамақ істесең бір жау суын артық құй деген нәрсе не мәселе бір ожау суда да емес мәселе етте де емес мәселе ниетте өзгеге бір жақсылығым тисін біреу кеп қалса соның мәселесін шешейін деген жақсылық сондықтан айналайын жаңағы қарындасым маған сауал қойып жатқан сіздің айтып жатқан ойыңыз бұл үлкен мәселе адамның жақсы болуы оның пейілінен ниетінен басталады бағанағы айтқандай көрдіңіз ба меңлі батыр 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі меңлі батыр да аман қалды бірақ ол құдайдың алдында өзінің өмірін таразыға қойып елдің туы құламасын деді ал енді біз кейбір жағдайда ту құласа ту құласын бірақ менің мәселем шешілсін деп жүреміз осы мемлекет құласа құлап немесе осы төңкеріс болса төңкеріс болсын бірақ менің мәселем шешілсін менің амбициям жауапсыз қалмасын деген ойда боламыз міне осы нәрсеге қатты мән беруіміз керек ағайындар бәріміз елді ойлаймыз бәріміз де тәуелсіздіктің тұғыры биік болғанын ойлаймыз осы мемлекетіміздің мызғымағанын осы тұлғаларымыздың тұғырының биік болғанын қалаймыз